Turn off the TV. Turn off the TV. TV میدونید که یعنی تلویزیون. Turn off یعنی خاموش کردن. Turn off the TV یعنی تلویزیون رو خاموش کن. Turn off the TV. Turn off the TV. You are twisting my arm. You are twisting my arm. Arm یعنی بازو. Twist یعنی پیچاندن. You are twisting my arm. در حالت حال استمراری به کار رفته معنی لغویش یعنی تو داری بازوی من رو میپیچونی اما معنی اصطلاحیش یعنی تو داری رو تحت فشار قرار میدی منو مجبور میکنی که مثلا فلان کار رو انجام بدم You are twisting my arm You are twisting my arm Under the table Under the table Table یعنی میز Under یعنی زیر under the table یعنی زیر میز که در واقع در حالت اصطلاحی وقتی به کار میره یعنی کار خلاف و مخفیانه زیر میزی چیزی رو به کسی دادن که در واقع در فارسی هم داریم رشوه بهش میگن یا زیر میزی همون پولیس که مخفیانه به فردی داده میشه تا کار خلافی رو انجام بده under the table یعنی کار خلاف یا مخفیانه زیر میزی دادن under the table under the table Walls have ears. Walls have ears. Ear یعنی گوش. Ears یعنی گوش ها. Wall یعنی دیوار. Walls یعنی دیوارها در حالت جمع. Walls have ears یعنی دیوارها گوش دارن حواست باشه که در فارسی معادلش میشه دیوار موش داره موش هم گوش داره یعنی حواستون باشه چی میگید ممکنه فردی حرف شما رو بشنوه walls have ears walls have ears watch your back watch your back بک یعنی پشت یا پشت سر واچ یعنی دیدن پاییدن نظاره کردن watch your back یعنی پشت سرت رو بپا حواست به پشت سرت باشه watch your back watch your back watch your step Watch your step step یعنی قدم watch your step یعنی حواست به قدمت باشه حواست به قدم هایی که برمیداری باشه مواظب راه رفتنت باش watch your step watch your step water resources water resources resource یعنی منبع resources یعنی منابع water resources یعنی منابع آب water resources water resources We are even now. We are even now. now یعنی اکنون even هم معنی بی حساب میده هم معنی زوج even هم معنی زوج میده هم معنی بی حساب we are even now یعنی ما حالا بی حساب شدیم حسابی که داشتیم تصفیه شد we are even now we are even now We must believe. We must believe. Believe یعنی باور کردن یا ایمان آوردن. We must یعنی ما باید We must believe یعنی ما باید ایمان بیاوریم یا ما باید باور کنیم We must believe We must believe We need to talk. We need to talk. talk یعنی صحبت کردن need یعنی نیاز داشتن یا لازم بودن we need to talk یعنی ما لازمه که با هم صحبت کنیم we need to talk we need to talk What a rip-off! What a rip-off! rip-off یعنی سر دیگری رو کلاه گذاشتن What a rip-off عجب سرگردنه ایه عجب کلاه برداریه What a rip-off What a rip-off What about you? What about you? About یعنی درباره What about you یعنی در مورد تو چطور یا خیلی ساده تو چی تو چطور What about you What about you What can I say? What can I say? Say یعنی گفتن can یعنی توانستن What can I say یعنی من چه چیزی رو میتونم بگم من چی میتونم بگم What can I say What can I say What do you do? What do you do? Do یعنی انجام دادن. What do you do? یک عبارت هست به معنی اینکه چه کاره هستید یا چه کار میکنید. What do you do? معمولا اشاره میکنه به شغل شما کاری که انجام میدید. What do you do? What do you do? What fun it was What fun it was! It was یعنی آن بود. What fun یعنی چه کیفی داشت. چقدر خوب بود. چقدر فان بود. What fun it was یعنی چه کیفی داشت. What fun it was. What fun it was. What I have known What I have known Known گذشته نو یعنی دانسته I have known یعنی من دانسته ام What I have known یعنی چیزی که من فهمیده ام چیزی که بهش پی بردم حالا در ادامه میتونه جملهش رو ادامه بده و موضوع رو اشاره بکنه What I have known What I have known What is cooking? What's cooking? Cooking یعنی پختن ولی در اینجا معنی اصطلاحی داره یعنی چه خبر؟ ماجرا چیه؟ What's cooking? What's cooking? What is the use? What's the use? Use یعنی استفاده What is یعنی چیه What's the use یعنی استفادهش چیه فایدهش چیه What's the use What's the use What is up here? What's up here? What's up همونطور که قبلا گفتیم یعنی چه خبر What's up here یعنی اینجا چه خبره What's up here What's up here When I got home When I got home When I got home یعنی وقتی من به خانه رسیدم When I got home When I got home What is that? What's that? That یعنی آن اشاره به دور What's that یعنی آن چیست یا اون چیه What's that? What's that? What is this? What's this? This یعنی این یا اشاره به نزدیک What's this یعنی این چیه یا این چیست What's this? What's this? What happened? What happened? Happen یعنی اتفاق افتادن. Happened گذشته happen یعنی اتفاق افتاد. What happened یعنی چه اتفاقی افتاد؟ چه شد؟ What happened? What happened? What is up? What's up? یک اصطلاح بسیار کاربردی است یعنی چه خبر؟ اوضاع چطور میگذره؟ What's up? What's up? What a big dog! What a big dog. Big dog یعنی سگ بزرگ. What a big dog یعنی چه سگ بزرگی. What a big dog. What a big dog. What did he say? What did he say? Say یعنی گفتن. What did he say? یعنی اوی مذکر چه گفت؟ What did he say? What did he say? What time is it? What time is it? What time یعنی چه ساعتی What time is it همطور که میدونید یعنی الان ساعت چنده یا ساعت چند است What time is it What time is it Do what you like Do what you like like یعنی دوست داشتن do یعنی انجام دادن در ابتدای جمله اومده حالت امری do what you like یعنی اون کاری که دوست دارید رو انجام بدید do what you like do what you like What did you buy? What did you buy? Buy یعنی خریدن What did you buy? داره سوال میپرسه شما چه چیزی خریدید؟ What did you buy? What did you buy? What did you say? What did you say? say یعنی گفتن what did you say یعنی شما چه گفتید یا خیلی خلاصه چه گفتی چی گفتی what did you say what did you say What do you have? What do you have? have یعنی داشتن what do you have حالت سوالی یعنی شما چه چیزی دارید what do you have what do you have What do you need? What do you need? need یعنی نیاز داشتن what do you need یعنی شما چه چیزی نیاز دارید what do you need what do you need What do you want? What do you want? Want یعنی خواستن. What do you want یعنی شما چه چیزی میخواید What do you want? What do you want? What is going on? What's going on? What's going on? یک اصطلاح هست در احوال پرسی هم استفاده میشه یعنی چه خبره؟ اوضاع چطور میگذره؟ What's going on What's going on What woke you up What woke you up Wake up یعنی بیدار شدن What یعنی چه چیزی What woke you up در حالت گذشته اتفاق افتاده What woke you up یعنی چه چیزی شما رو بیدار کرد What woke you up What woke you up What is your name What's your name که خیلی جمله ساده ایه و شما میدونید یعنی اسمت چیه What is your name? What's your name? What's your name? I know what to do. I know what to do. What to do یعنی آنچه که باید انجام داده بشه I know what to do یعنی من میدانم که باید چه کار کنم I know what to do I know what to do What does it mean? What does it mean? mean یعنی معنی دادن یا منظور What does it mean یعنی این چیزی که شما گفتی چه مفهومی داره چه معنی داره What does it mean What does it mean What does Mori do What does Mori do What does Mori do یعنی موری چه کاری انجام میده What does Mori do What does Mori do? What is the story? What's the story? Story یعنی داستان موضوع ماجرا What's the story یعنی داستان چیه موضوع چیه ماجرا چیه What's the story What's the story What is eating you? What's eating you? Eat همونطور که میدونید یعنی خوردن What's eating you یک اصطلاح هست یعنی چه چیزی باعث نگرانی توه چه چیزیه که داره تو رو میخوره باعث نگرانیت شده What's eating you What's eating you